căutat și l-am găsit de temerie M-a izbăvit când privești spre el Te luminez rușinea el mi-a șters Rușinea el mi-a șters când am strigat El m-a auzit de cazul meu L-a risipit El face teas, but feet. veșnic voi cânta Pentru Domnul meu bine-i cuvântat Fii de noi mereu Veșnic voi cânta Pentru Domnul mă încred în El, eu mă încred